इस साल की पहली टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ ये अभी तक YouTube पे नहीं है लेकिन अब इसकी बहुत सारी कापियां हो जाएंगी तो मैं बनाऊंगी गोल्डन फेस मास्क ये मैंने गोल्डन पाउडर लिया है और ये मैंने बाय किया है ईबे से तो आप भी बाय कर सकते हैं इसको ईबे से इसमें डालेंगे हम मिल्क कच्चा मिल्क ये और हनी तो जब तक मैं आपको बताती हूँ आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी तो यहाँ मैंने लिया है एक खाली बॉल इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून मैंने गोल्डन पाउडर लिया है और ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए देखें इससे स्किन बहुत शाइनी होती है और ये बहुत अच्छा है अभी तक यूट्यूब पे नहीं है लेकिन अब इसके बाद मेरी वीडियो के बाद इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी तो इसमें हम डालेंगे कच्चा मिल्क और हनी इसका एक पेस्ट बना लेंगे धीरे धीरे अच्छा एक तेल बन गया सबसे पहले हम अपने फेस को धो लेंगे धोने के बाद उसे ड्राई करेंगे ड्राई करने के बाद हम इसको लगाएंगे पूरे फेस पे ऐसे लगाएंगे और उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे मैं इसको छोड़ती हूँ ड्राई होने के लिए देखिए ये ड्राई हो गया देखिए अब मैं इसके ऊपर एक दफा और लगाऊ और स्किन को हमेशा ऊपर की साइड पे ले जाते हैं हम इसको ड्राई करेंगे जब तो तक मैं इसे ड्राई करती हूँ आप लोग प्लीज मुझे क्लिक कर दें सब्सक्राइब पर और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और मैं इसे ड्राई होने दू ये देखिए जी ये कम्प्लीटली सूख गया है अब मैं इसको उतार लू ये देख मैंने उतार है और मैं इसे वॉश कर लूंगी ये देख लीजिए हमने इसको धो लिया है लेकिन ये अभी हमने जो इसको मल के उतारा है उसकी वजह से ये रेड हो गया है और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ ये देख जी स्किन मेरी और ये वाली दिखे अभी मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया सादी है ये यहाँ की स्किन देखें यहाँ की देखें और ये देख लें और अब मैं इस पे विटामिन ई ऑयल लगा लें या फिर कोई भी क्रीम लगा लें स्किन आपकी से ग्लू करेगी और यंग लगेंगे आप स्किन आपकी से टाइट होगी यंग लगेंगे आप और ये मास्क बहुत अच्छा है स्किन के लिए गोल्डन पाउडर और ये बनाएगा और मुझे बताएगा कैसा लगा ये देखिए मेरे, मेरी स्किन देखें आपको बहुत फर्क पड़ता है इससे स्किन आपकी वाइट होगी ग्लू करेगी और आप यंगर लगेंगे और ये अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं डाला ये मेरी फर्स्ट वीडियो है लेकिन अब क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम है इसलिए लोग बड़ी आसानी से मेरी वीडियो कॉपी कर लेते हैं तो आप लोग प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें